Κάμερα FV Η εφαρμογή κάμερα FV5 είναι μια επαγγελματική εφαρμογή κάμερας για φορητές συσκευές που μας παρέχει εξαιρετικές δυνατότητες και λειτουργίες επεξεργασίας φωτογραφιών με απλό τρόπο. Μεταξύ των κύριων χαρακτηριστικών της βρίσκονται τα εξής. Όλες οι βασικές παράμετροι μιας φωτογραφίας είναι ρυθμιζόμενες και εύκολα προσβάσιμες η αντιστάθμιση έκθεσης, η επιλογή ISO, η λειτουργία φωτομέτρησης, η λειτουργία εστίασης, η ισορροπία του λευκού και η λειτουργία προγράμματος. Παρέχει DSLR-like scope οθόνη, δηλαδή ο χρήστης είναι σε θέση να δει χαρακτηριστικά όπως ο χρόνος έκθεσης ή το διάφραγμα σε πραγματικό χρόνο. Παρέχει λειτουργία δημιουργίας time-lapses και χρονικά ελεγχόμενη σειράς εικόνων παρέχει υποστήριξη μεγάλων χρόνων έκθεσης μέχρι 30 δευτερόλεπτα για τη λήψη ποιοτικών φωτογραφιών τη νύχτα ή υποχαμηλό φωτισμό. Παρέχει λειτουργία χειροκίνητης ταχύτητας κλείστρου μεταξύ 1 προς 80.000 και 2 δευτερόλεπτα. Υποστηρίζει EXIF και XMP metadata.